কম্পিউটাৰ এডুকেশন সকলকে আন্তৰিক অভিনন্দন জানাইছো আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলেৰ মাজত সফলতাৰে কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশন চ্যানেলেৰ জড়িয়তেও উন্নত শিক্ষা প্ৰদানেৰ ব্যবস্থা কৰিছে এই চ্যানেলেৰ জড়িয়ে বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰবলৈ স্ক্ৰিনেৰ তলত দিয়া সাবস্ক্ৰাইব বুটামটো ক্লিক কৰক আজিৰ বিষয় হ'ল বৰ্তমান সময়ত কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ ইমানেই বাঢ়ি আহিছে যে এই বিষয়ে আপুনি প্ৰতিটো কথাই শুদ্ধকৈ জনাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে যেনে আপুনি কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰথমে জানিব লাগিব কম্পিউটাৰ শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণই কি কি অৰ্থ বহন কৰিছে এনেবোৰ কথা নাজানিলে কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ আধৰুৱা হৈ থাকিব এতিয়া কম্পিউটাৰ শব্দটো প্ৰথম হৈছে C O M P U T E R এই বৰ্ণকেইটা লগ হৈ কম্পিউটাৰ শব্দটো গঠন হৈছে ইয়াৰে কম্পিউটাৰ শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণৰ অৰ্থ এনেকৈ আমি দেখাইছোঁ চি বৰ্ণটোৱে বুজাইছে কমনলি অ' বৰ্ণটোৱে বুজাইছে অপাৰেশ্যন এম বৰ্ণটোৱে বুজাইছে মেচিন পি বৰ্ণটোৱে বুজাইছে পাৰ্টিকুলাৰলি ইউ বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ইউজ ফৰ টি বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ট্ৰেড ই বৰ্ণটোৱে বুজাইছে এডুকেশন আৰু আৰ বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ৰিচাৰ্চ আকৌ কৈছো চি বৰ্ণটোৱে বুজাইছে কমনলি অ' বৰ্ণটোৱে বুজাইছে অপাৰেশন এম বৰ্ণটোৱে বুজাইছে মেচিন পি বৰ্ণটোৱে বুজাইছে পাৰ্টিকুলাৰলি ইউ বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ইউজ ফৰ টি বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ট্ৰেড ই e বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ইডুকেশ্যন আৰু আৰ বৰ্ণটোৱে বুজাইছে ৰিচাৰ্চ আজি আমি ইমানতেই সামৰিছো